катуу заттын суюктукка өткөн процессин көрөлү кийинки тажрыйбаны жүргүзөлү калориметр идишине минус он градус цельсий температурасындагы муздун майда бөлүгүн салабыз ага термометрди түшүрөлү дагы столго калтырып коебуз муздун ээриген процессин байкайбыз жана эмне болорун көрөбүз кайсы бир убакытка чейин муз катуу бойдон калат температурасы көтөрүлө баштайт нөл градуста муз ээрий баштайт идиште суу пайда болот муз сууга толук өтмөйүнчө муздун температурасы ошол бойдон калууда муздан пайда болгон суунун температурасы комната температурасы менен бир болгуча көтөрүлө берет муздун катуу абалынан суюк абалына өткөн процессти жүргүздүк катуу заттын суюк затка өтүү абалы ээрүү деп аталат байкоодон мындай жыйынтыкка келебиз биринчиден муз атайын бир температурада ээрийт муз кристалл абалында кристалл абалындагы заттардын ээрүү процесси атайын бир температурада өтөт бул температура эрүү температурасы экинчиден муздун жана пайда болгон суунун ээрүү процессинде температурасы өзгөрүүсүз калууда демек кристалл затынын эрүү процессинде заттын температурасы туруктуу болот